Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. А, сегодняшнее видео будет коротеньким. Я э, всего лишь хочу попытаться э, провести э, сварку черного металла, используя ацетиленовую горелку и в качестве а, горючего газа я буду использовать гремучий газ. А, для, так сказать, для проведения эксперимента я буду использовать вот этот водородный газогенератор – S900. У меня есть вот такая горелочка. Ну и, так сказать, хочу попытаться сварить гремучим газом черный металл, а, так как на, на моем канале под одним из моих видео а, человек задал вопрос, почему все, а, кто делает Э, водородные газогенераторы, все демонстрируют исключительно только процесс резки металла, но никто не показывает сварку. Э, я ему ответил, что для того, чтобы сварить металл и тем более гремучим газом, э, необходимо как минимум обладать какими-то способностями газосварщика, коим я не являюсь, я вообще не умею сваривать металл, к сожалению, <laughs> ну, за исключением других сварочных аппаратов, таких как ТИК, э, аргонно-дуговая сварка, и ею я овладел. А вот, к сожалению, газом я варить так и не научился. Э, так вот, э, сейчас я хочу попытаться сварить все-таки гремучим газом два куска обычного черного металла. Это отрезки квадратной профильной трубы. Ну и, в общем, приступаем а, к действиям. Jesus. Да простят меня газосварщики. Ну, в общем, это вот то, что у меня получилось. Как я уже говорил, я абсолютно не умею, не владею а, газосваркой. Я никогда ее не варил, но вот тем не менее впервые взяв в руки горелочку, вот у меня получился вот такой шов. Наверняка он некачественный. Я сейчас попытаюсь сделать то же самое с другой стороны. Ну вот, то, что получилось у меня с обратной стороны. А, я уверен, что если этим водородом, э, если этим оборудованием воспользовался бы профессиональный газосварщик, он смог бы гораздо качественнее провести а, сварку этих двух кусков металла, и его сварной шов был бы не таким корявым, как у меня. Но, тем не менее, водородная газосварка – работает.